Mă numesc Radu Lupitor Radu. Am fost uh, de la, de la, la Cămin de mic. De la 18 ani am fost dat afară. A fost uh, o colegă și un băiat care m-a dus aici și am găsit pe oamenii ăștia și numai decât pe dâns și aproape toți oamenii care mă ajută, care sunt oameni deosebiri și le mulțumesc uh, lor ca să care îmi pregătește camera aici, cu mâna asta. Și le mulțumesc tuturor celor care mă ajută și uh, voi respecta, indiferent pe absolut toți care sunt oameni înțelepți și care mi-am înțeles viața pentru că am fost trăit în lanțuri, în chinuri. Uh, e o poveste cam lungă, dar vă spun pe, da. pe scurt. Uh, Taicu meu spunea că nu-i duceam bani în casă. Trebuia să mă duc să cercesc în continuu, în continuu. Și eu mă gândeam că taic meu, n-am știut când vrea să-mi facă rău, m-a luat de picioare și a dat cu mine de pământ și după aceea mi-a tins mâinile cum l-a întins pe Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce. și... la centru pacient. La centru plasamentului unde am adus foarte greu și acolo a fost greu, a fost, am fost cam bătut, chinuit uh, și acolo am fost la fel. A fost un uh, instructor din așa de la Cereșar, cu scări de copii, unde dimineața când ne sculam, uh, vinea din somn te lua și te lua de picioare și a dat cu tine de pământ. Nu știu, nu pot să-mi dau seama de ce și de cauză și de la beție, în fiecare seară, când ne uităm și noi la televizor la ceva, nu putem să avem liniște de oamenii de acolo. La 18 ani nu mai, pentru că a fost unul din uh, Parlament, uh, spun, pentru că nu este frică și m-a ajutat foarte mult, le mulțumesc lor și biserica și oamenii care uh, nu mai știu de viață, nu mai știu de mine. Oamenilor le doresc multă sănătate, le doresc că le mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat. Le mulțumesc și Fundația Salvații Creștini, tot de la biserică, unde a adus niște pachete la 500 de pachete și ne-a ajutat foarte mult. Eu le mulțumesc mai mult lui Părintele Mihai Cristian Popescu. A fost extraordinar pentru mine și este un om deosebit. Sunt oameni care stau cu grijă unde e unde ce se simte, că uh, dâns a avut încredere, dacă lasă ceva pe mână, pe mână mi-a lăsat. Le mulțumesc lor și mai mulțumesc și cu cineva lui băieții care o să vină mâine, care o să-mi facă camera care voi fi în spate. Le mulțumesc, uh, ce vreau eu să mai mulțumesc mai mult, vreau să-i mulțumesc și lui familia uh, Linca Florin, le mulțumesc lor pentru că, datorită lor care îmi face de tată și mă ajută și vede că sunt respectat și știe care e cazul meu. Și, uh, și nu în ultimul rând, a văzut ce, ce este în sufletul meu și nu numai dânsii, ci tuturor.